<coughs> 今天是二零二一年三月二十四，星期三。亲爱的日记，这是我们初次见面，先让我来自我介绍吧。我的名字是秋本惠里，生日是二零零三年五月二十四。 今年十七岁，我从小在孤儿院长大，与院长妈妈还有各种和我有相同处境的兄弟姐妹们相依为命。十七岁生日的当天，院长妈妈带着小朋友们帮我庆生后，对我说了一些话：“慧丽亚，你现在已经长大了，也该是时候离开孤儿院，学习自立自强。”然后递给我一张照片，看见照片中这对夫妻了吗？他们有可能是你的亲生父母。 据我所知，他们目前居住在无名小镇。你可以去找找他们。如果不想也无妨，就当做去那边学习成人的生活吧。二零二零年六月二十九号，过了一个月多，我终于整理好心情，和院长妈妈及院内的各位好好道别，收拾了行囊，出发前往这个名为无名小镇的城镇。不过说实话，我并不打算找到我的亲生父母，毕竟十七年前他们选择抛弃我。 而我的成长过程中，都是院内的大家陪我经历各种大大小小的事情。我早已淡忘那对生下我却不愿意负责的亲生父母了。一个月前，院长妈妈对我讲的那些话，她向我介绍无名小镇时，眼里充满着对我的期待。我现在只想让她骄傲，向她证明我也会成为如她一般的女强人。以上是我来无名小镇之前的事情。来到这个镇上也快一年了，发生好多事。 下飞机之后，就直接前往无名镇立医护局，并成功被医护局应聘，成为了我心目中最伟大的职业——医生。认识了好多朋友，以及在这镇上的家人，我的干爸爸方恨少，我的干妈妈刘雨辰。有了正当的工作，稳定的收入，友情、亲情都在我的身边，当然还有我毕生的挚爱——殷晴小太。谢谢院长妈妈让我来到这个镇上，无名小镇真的是一个好棒的地方。 但是某一天，却突然全变了调。一夕之间，我被医护局开除。爸爸年纪渐大，妈妈国外的工作好像很忙。身边的朋友们一个个一交不起，还有我跟祥太之间的感情越来越脆弱，好像经历了太多次挫折。一切都发生的太快，我根本没有准备，我没有办法反应，只能任由这个世界渐渐的把我变成一个跌落谷底的失败者。 虽然房子跟车子都没有被扣押，但我现在就是一个身无分文的无业游民，银行欠债也已经来到了四十九万。我不愿意向任何人借钱，更不敢让院长妈妈知道我现在的处境。我走投无路了，只好……这个城镇的一切我都清楚，唯有一个灰色地带我从来没了解过，也许那里会有我翻身的机会。没错，我开始接触黑帮社会。 放手一搏，赌一把看看吧。虽然已经离开医护局，但对我而言，医护局的大家都是很重要的家人。而某天却有个晴天霹雳的消息传出，雨光中惨遭黑帮杀害。这到底是怎么回事？我好想查清楚一切，但是现在的我没有任何能力，我好没用。听见自己家人的噩耗，却只能袖手旁观。我唯一能做的只有去光中的坟前哭诉。 告诉他我很不舍，却没有办法为他做什么。我找上阿染，他是医护局当中最疼爱我的上司。我上班期间很喜欢黏着他，跟着他一起行动。只是离开医护局后，第一次与他联络，竟然是因为光中学长的死。他说可以带我去看看学长，我必须好好的梳妆打扮，毕竟我在进医护局的那一刻，是光中学长带着我介绍医院内的环境。阿然把我们一行人带到海岸。 他说：“光中的骨灰已经洒向大海，我哭红双眼为他哀悼，内心认真的希望他骨灰洒入大海后，他的灵魂也能像风一般自由翱翔，不受任何拘束。”雨光中医师，学长，辛苦你了，请你安息。若有来世，请让我再认识你，让我再做一次你的学妹好吗？扫墓结束，阿冉找我到医院屋顶私聊。 他说，他很怀疑这次的事件，他认为光中的死绝对不像警方想象的这么简单。没错，这就是无名医护局。看来阿染的想法跟我一样，我们唯一的差别是他已经着手调查，而我却无能为力。他向我透露了一些情报，但在我听来，我比较想解读为他在向我发出邀约，他希望我能陪他一同调查死事件，而我回应了他的邀约，我想加入互助会。 亲爱的日记，你是不是觉得这一切很唐突？光中的死与我加入互助会到底有什么关联？让我简而言之：阿染怀疑光中遭受互助会成员的谋杀，而我在这时间点刚好离开医院。在医院的大家庭中，我是最无拘无束的人。若我能如愿加入互助会，取得会内大家的信任，也许我能得到更有用的情报，医护局也能尽早为光中报仇。 就是这么简单而已。而这件事情也让我更确信，我必须踏上黑帮之路。我不是个无头苍蝇，我有想达成的目标。阿染同意了我的想法，我与阿染在那一天结成了约定。不知道能不能成功，也许会染上更大的危险，但我愿意为了学长尽力尝试。反正我身后还有医护局啊。阿染也说，如果我出事，一定要找他。 他这么保护我，我真的不想让他失望。